यता सुन त यता सुन न लास्ट लास्ट कुरा हो baby this is final last कुरा होइन तिमीले तिमीले जस्तो सुख होइन यो संसारमा कसैले नि पाएको छैन बेबी ओ अँ त्यो त हो हेडफोन हेडफोन छैन baby I'm so sorry for that म म मैले तिमीलाई ग्लोभ्स ल मैले तिम्रो ब्यागमा छ एउटा ग्लोभ्स हेर त देखेँ कति केयर गर्छु म तिमीलाई म टाढा रुममा बसी बसी पनि तिमीलाई कस्तो के तिमी यार बेबी सुन्दै प्लिज यार अब यता सुन न ए ओके ओके बेबी है अब तिमी टेन्सन चाहिँ नलियो होइन एकदम अब उता गएर जे पाक्छ त्यही खाऊ भोक लाग्यो भने किनेर खाऊ होइन पैसा छैन भने म कति चाहिन्छ सय पाउन्ड पचास पाउन्ड दस पाउन्ड बिस पाउन्ड पाँच पाउन्ड शून्य पाउन्ड होइन कति पाउँछ होइन त्यति चाहिँ मलाई भन तिमीलाई बेबी मनी भन्ने बित्तिकै म ट्रान्सफर गरिदिइहाल्छु होइन किनभने अब भ्यालेन्टाइन पनि आउँदैछ होइन मैले त्यस त्यो भ्यालेन्टाइनमा को नि त अब मैले उ गर्नु पऱ्यो नि त बेबी मलाई गाह्रो छ नि त अब तिमी के हो यार <clears throat> अहिले यस्तो भन्छौ अब भ्यालेन्टाइनमा नि मैले यसरी बोल्यो भने तिमी कति बोलेर कति बोलेर भन्छौ त नि मलाई अब ल अब अब चाहिँ लास्ट ल ल ल बेबी तिमी तिमी त्यो फोन बन्द गरिहाल मेरो बेबीको हात म फ्रोजन बनाएर स्नोम्यान बनाउन चाहन्न मेरो बेबीको हात होइन please cut the phone now. Okay love you love you morning guy चाहिँ आजदेखि चाहिँ मेरो काम सुरु भयो बिहान मन्डे होइन आज नौ बजीदेखि छ होइन सेभेन थर्टी भयो अनि त्यसमा चाहिँ सावर ल्याएर होइन रेडी हुँदैछु गाई चाहिँ कामको लागि के बुढी पनि भर्खर उठ्यो आज बुढी पनि बिदा छ गाइज है यस्तै छ यस्तै छ गाइज है I'm very I'm preparing for myself guys ढिला भइसक्यो मलाई अब गाडीको ड्रेस हेर्दैछु बाटोमा होइन केही पनि पठाएको छैन लास्ट तनाको भइरहेछ मलाई ओके गाडीमा पढ्नु पर्ला गाइज है induction was so nice today है अब पाँच बजी ठ्याक्क छुट्टी भयो होइन गाडी चढेर म जानुपर्छ होइन त्यही हो ल गाइज है म चाहिँ बिहान गएको होइन भर्खर आइपुगेँ होइन लट्स अफ इन्डक्सन क्लास हो माई गड है induction class was too lengthy होइन अब सबै गरियो होइन जस गर्न त कति नौ बजे पुगेको होइन राइट नाउ भर्खर छ बजी त सिक्स थर्टीमा छुट्टी भएको मेरो होइन अहिले घर आइपुग्दाखेरि होइन बिहान आठ बजे निस्केको अहिले साढे सात भयो just I'm on the way होइन एनिथिङ ड्रप न ओके अनि टु लेट गाइज है यस्तै छ काम सुरु भएपछि यस्तै हो गाई छैन अब यहाँ लाइट पनि छैन है मर्निङ गाई है अब यस्तै छ आज चाहिँ अब म काममा पनि जानुपर्छ भर्खर उठ्यो मुख मुख पनि धोएको छैन गाई है यस्तै छ अब आज मेरो फर्स्ट भ्लग होला है मुखै नदिकन भ्लग गरेको होइन इट्स माई लाइक भ्लगिङ गरेर चाहिँ सामानहरू एकदम मेसी छ रुमको है ओके अनि चाहिँ सोयो दाहिरो आउँदैछ होइन अब मेरो पनि फेरि काममा पर्ने छ कि बिदा लिने नमिल्ने सिचुएसन छ गाई छैन होइन यस्तो भद्रगोल छ होइन अब के गर्नु मुभ गर्न लागेको छ होइन अब फेरि मेरो चाहिँ इन्डक्सन क्लास छ होइन बुढीले मलाई सलादहरू राखिदिएको छ खाना ब्रेकफास्ट है अब कामको लागि त लानु पऱ्यो गाई त लानु पऱ्यो होइन अनि त्यही भएर ब्यागमा म त अहिले कति सात सात बिस भयो होइन टाइम निस्किहाल्नुपर्छ छ मलाई गाह्रो छ यस्तो छ गाई अब मुखसुख हुन्छ होइन लुगा सुकाउनु हुन्छ अन्डाले हुन्छ होइन अर्कै गाई चाहिँ काममा हिँड्यो होइन अब बुढीले के गर्ने हो म पनि छैन एकदम हुन्छ नि उसमा भयो कि अब मेरो नि काम चाहिँ छोड्नै नमिल्ने अवस्था पनि भयो होइन सो गाइस बिहान बिहान यसरी दौडिनु परेछ यहाँ एकदम ट्राफिकहरू हुन्छ त्यही भएर चाँडो निस्केको क्या जहिले निस्किँदा आठ बजी थियो आज त साढे सात बजीतिर निस्किएको छ होइन आज चाहिँ चाँडै पुग्छ होला गाइज ओके अब उसको साथीहरू आउँछ भनेको छ होइन म चाहिँ सिधै त नयाँ रुमतिर जान्छु काम सकिसकेपछि अनि अलिकति के गर्ला कसो गर्ला अझै सोचिरहेको सोचिरहेछ होइन मैले के गर्ला कसरी गर्ला भनेर ओके लेट्स गाइस है मर्निङ आज मेरो इन्डक्सनको थर्ड डे हो होइन एकदम च्यालेन्जिङ छ होइन अब दाईहरू पनि आउँदैछ हामी रुम पनि सर्न लागेको छौँ होइन अहिले मेरो इन्डक्सन क्लास चाहिँ साढे नौ बजे हो होइन सो गाइज अब म चाहिँ एक घन्टा लाग्छ यहाँबाट जानलाई होइन म चाहिँ ठ्याक्क आठ बजी निस्किनु पर्ने आठ पाँच र आठ दस भयो गाइज होइन अब बुढी को बिदा त लिएर बसेको छ होइन किनभने अब हामी सर्नु पनि छ सर्नु पनि टेन्सन छ होइन फेरि मेरो ठ्याक्कै इन्डक्सन सुरु भयो कि होइन कामको इन्डक्सन क्लासेसहरू सुरु भइरहेछ होइन क्लासहरू नै एटेन्ड गर्नु पऱ्यो अनि यहाँ कोठा सर्न अब साथी एकजना अमिसा अमिसा बहिनी आउँछु भन्दै थियो दिदीलाई हेल्प गर्नलाई होइन अब आउँछ आउँदैन आउन त आउँछ होला होइन त्यही पनि आफू भएन भने चाहिँ कसरी गर्ला भन्ने मात्र हो टेन्सन चाहिँ होइन गाइस अब त्यही हो काममा अब काममा जाऊ इन्डक्सनको लागि साढे चार कि साढे चार बजी छुट्टी हुन्छ क्यारे अनि आउँदाखेरि जस्तै साढे पाँचै हुन्छ एक घन्टै लाग्छ त्यही आज बिहान चाँडो निस्क्यो यहाँबाट दस पन्ध्र मिनट हिँडिन्छ पछि कोठा सरिसकेपछि त हिँड्न पर्दैन धेरै फाइभ टु टेन मिनट्समा जाने बित्तिकै मैले गाडी पाइहाल्छु गाइज होइन नौ साढे नौ बजी पुगिन्छ पुग्न चाहिँ त्यही नै अब यहाँ धेरै ट्राफिकहरू हुन्छ अलिक अगाडि निस्किनुपर्छ गाइज है त्यही भएर त्यस्तै छ अब यो बाटोबाट होइन यो बाटोबाट चाहिँ म अबाउट टेन मिनट्स हिँड्नुपर्छ होला यहाँबाट है टेन मिनट्स जति हिँड्नुपर्छ गाइज यो बाटो होइन टेन मिनट्सबाट हिँड्यो भने बल्ल बल्ल पुगिन्छ हिजोको इन्डक्सन क्लासहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल इन्डक्सन क्लासहरू भयो रमाइलो भयो होइन जस्ट टाइम गएको थाहा पनि पाएन हिजोको चाहिँ रमाइलो भयो होइन आज चाहिँ फेरि गएर अनि यस्तै छ गाइस अब त एउटा रुम सर रुम सर्न तनाव छ होइन रुम सरिसकेपछि आनन्द हुन्छ गाइस किनभने हाई स्ट्रिटमै छ हाम्रो रुम होइन रुमले नै अलिक तनाव दिइरहेछ रुम र इन्डक्सन क्लासले मलाई अलिकति होइन मेन्टललाई अलिकति ब्यालेन्स गरिराखेन होइन किनभने आफू एब्सेन्ट भइन्छ नि त रुम सर्ने दिनमा होइन बुढाबुढीको साथी बहिनी अनुसा बहिनीहरू अब कसरी के म्यानेज गर्छ भनेर त्यो पनि अब राम्रोसँग गरोस् होइन के होला कसो होला त्यहाँ अलिकति मलाई तनावै छ होइन सो गाइज अब यस्तै हो होइन अब काम सुरु भएपछि गाइज होइन कामै यस्तो हुन्छ सायद म काम सुरु भएपछि चाहिँ काममै व्यस्त हुन्छ गाइज होइन किनभने अब धेरै ग्याप बस्यो नि त मेरो खुट्टा खुट्टाको प्रब्लमले गर्दा I have I have to take bed rest up to like four five weeks होइन फाइभ विक्स हो होइन अहिले कम्प्लिटली हिँड्न मिलिरहेको छ किन रेगुलर होइन मैले एकदम त्यो हट हट प्याकहरू होइन लगाइरहेको छु मैले खुट्टामा होइन सो काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अलिकति फर्ममा आएको छ मेरो लेगहरू बाटोमा हिँडिरहेको छु होइन भ्लगिङ गर्दै गाइज है स्टेसन नम्बरै छ एक घन्टा छ होइन एक घन्टाको ट्रेन पनि लाग्छ मेरो ट्रेनबाट चाहिँ अलमोस्ट धेरै टाइम त लाग्दैन तर त्यही पनि why to spend lots of money होइन त्यही भएर कहिले काहीँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ मैले ट्रेनहरू युज गर्न सक्छु नि त सो अहिले वान आवर त ठिक हो ट्राभल गर्नको लागि गाडीमा होइन अब गाडी नै सब जान्छु ठिकै हो गाइज है गीत सुन्दै गयो आफूलाई इन्जोय गर्दै गयो okay guys see you after my work is over होइन after my class is over so guy जस्तै ट्युन होइन के यहाँ बस स्टप आइपुग्न लाग्यो म कुरा गर्दा गर्दा है सो ओके बिहान बिहान छ फ्रेस एयर छ होइन अनि जेस रमाइलो होला यस्तो छ गाइस ओके आज गाइड होइन म बस स्टेसन आइपुग्यो जहिले नाइन्टी वानको गाडी यहाँबाट आउँथ्यो आज गाडी आइरहेको है guys okay I need to wait for five to ten minutes okay guys है यो चाहिँ मेरो बस स्टेसन होइन ओके एट सिक्सटिन भइसक्यो गाइज होइन गाडी ठ्याक्कै एट सिक्सटिनमा आएको भए चाहिँ ठ्याक्क हुन्थ्यो एट थर्टीमा आयो भने त पुग्न त पुगिन्छ होइन अलिकति चाँडो पुग भनेको अब गाडीले के गर्छ लास्ट ट्राफिक हुन्छ क्या त्यही भएर चाँडो निस्किनु लाग्यो होइन सो गाइज अब कति मिनट छ गाडी एकचोटि हेरौँ है त ओके चेक चेक टर्मिनल लाग्ने होला टर्मिनल बाहिर आइपुग्छ है गाइज है फर्स्ट टर्मिनल लास्ट जान्छ यता है अनि बस टर्मिनेट भइसकेपछि हामी हिँडेर जानुपर्ने भयो गाह्रो छ सिल टु ज्यान and we need to go by walk. गाडी चाहिँ चलिरहेको छ चल्न चाहिँ है तर हेलास गाडीको जाम के एकदम एकदम स्ट्राइक छ भने के गर्ने होला ल ल ल ल ल ल ल Because of the strike? Oh my god. No, because a roundabout. Oh. There's okay, there's um security oh. which causes traffic. Beyond choosing roundabout is fine. Okay. But, um, yeah, let's go. Yeah. Okay. I don't know. Oh my god, it's too late now. I have to leave at 9.30. No, They, they can't uh, do like that too. Why? Because driver, it's too like... They always do yeah, yeah, they can they can stop, uh, drop us in the middle of the road. I know, I know. If you dropped us, uh, yeah, yeah, yeah. because he can't yeah. do like that. He he need to take us in the any bus stop or like. Yeah, exactly. It, it's fair, yeah. Yeah. I don't know. From there we can take. Uh, two six seven. Two six seven. Oh. Two six seven. Yeah, to Hammersmith. Okay. Yeah. lots of them, see? Lots of them. هذا زين جلاني والله अमित बेबे सुन न त्यो गाडीले टर्मिनेट गरेर ओह्रालिदियो क्या होइन अनि म कुन गाडी टु थ्री सिक्स पनि जान्छ कि two two three seven two three seven जान्छ है ऊ त्यहाँ रहेछ टु थ्री सेभेन ल ल तना भयो नि बेबी हेर न गाडी भए पनि होइन अँ गरेँ उनीहरूले गरिदिन्छ भनेको छ होइन सात बजी सा सात निस्केको ए अब त्यो गाडी समाउनु पऱ्यो ल ल टु थ्री होइन होइन टु थ्री सेभेन छ होइन टु थ्री सेभेन भयो भने गाडी नै मुभ भएको छैन क्या ट्रा स्ट्राइकले उयो यो स्टपमा रोकेन नि बिचमा झार्दैन हामीलाई अँ सबजनालाई अँ त्यस्तो गर अँ के हो के हो भने अब यो टु थ्री सेभेन है बेबी ल ल एउटा गाडी चाहिँ पाएँ two three seven سی دقیقه دیگه میرسن عکسم فرستادم از ترافیک برام تا کشن زندان برش میفرستم بازا برگردی یادا We are Oh yeah, we are late. Oh, Yeah. We are late. Yeah, we are late. I'm on the way, yeah. Oh. And I just changed the bus. I, I changed the bus. Yeah, I saw you. I was sitting on the down. Oh, yeah. I didn't notice. Hello? Ah, oh. sorry. ए ah. eh, त्यो त थाहा भइहाल्छ नि बेबी यहाँ देखाउँछ होइन मलाई थाहा छैन कि मलाई गाडी चाहिँ कन्फ्युज होला कि भनेर ठाउँ त थाहा भइहाल्छ नि एकचोटि चढाइमा मान्छे ए ओके ओके ओके ल ल ल ओके अलिकति अगाडिको आउँछ ल अगाडिको त्यहाँ म्याप हेर्छु होइन ओके ल ल ल sorry Yeah, yeah, yeah, because of the train. I do blogging. Are you okay with this one? What it is? Blog, blog. Oh. I put in YouTube. Are you okay? Yeah, I'm okay. Yeah, this is my friend. Do you want to say something about you? Yeah, my, uh, to my viewers. Uh, hi, yeah. I'm Felicia, and my friend is your name? Hira. Hira. <laughs> That's <laughs> good. He's my working partner. Yeah. Uh, that's good, that's good. Now we are already late, yeah? Yeah, we are late. because of those bus strike. <laughs> Yeah. And uh, let's see. Uh, today's training, today's induction will go. Yeah, in nice. induction we um, day three. Yeah. Okay. And you have a, you have a, you are twins, yeah? Two yeah, twins. I'm yeah, I'm a twin. I have my twin brother in Ghana. Yeah, Ghana. Yeah. One, one, one of your twins is in Ghana. Ah, that's good. Ah, it's a boy. Yeah. Oh, one boy and one, girl. Oh, oh, that's good. So you can identify as simply. Yeah, yeah, yeah, yeah. If if if the I'm senior, he's yeah. junior. If if uh, the twins are like uh, a girl, girl, it's very hard to identify. Oh, he's calling. Ooh, ooh, ooh. Oh. Okay, guys, now destination is near. Okay. Hey, see. And she's busy here. You see him? Let me see. Wait. Hey, you see my working oh, Yeah. Hi. <laughs> That's great to him? see yeah. you. Yeah. He's That's operator. He's operating wheel loader machine. Oh. Okay. So he is at work. Okay. Okay guys will back after work guys है भर्खर छुट्टी भयो होइन गाडी ठ्याक्क आयो ठ्याक्क क्यामरा अन गरेर ठ्याक्क आयो ल